жездин ионуна сапаттык реакция эритмеде жездин иондору бар экендигин аныктоо үчүн сульфид иону бар эритмени пайдаланышат пайда болгон кара чөкмө эритмеде жездин иондору бар экендигин далилдейт